армысыздар ел газеті егеменнің екінші маусымдағы санына шолу жасасақ сіздермен бірге мен әдеттегідей ажар қанатбекқызы дамудың бірден бір жолы ғылым президент ең алдымен ғалымдарды ұлттық академияның 75 жылдығымен құттықтап мұны еліміз үшін мән маңызы бар айрықша оқиға деп атап өтті сондай ақ дамудың бірден бір жолы ғылым екенін баса айта өтіп адамзат баласы жетістіктің бәріне білімнің арқасында жеткеніне тоқталып өтті иә балалар күні аясында президент қасым жомарт тоқаев балалардың алматыдағы бала фест шығармашылық фестивалінің қорытынды іс шарасына барды ә, бұл іс шарада ә, балалардың өнерін тамашалап түрлі балаларды дамыту алаңдарымен танысты балаларды қорғау күніне ұйымдастырылған бұл мерекелік іс шараның қорытынды кезеңіне мың бала қатысқан екен ботаникалық бақта өткен қорытынды іс шара арт спейс аймағы кітаптар қазынасы кітап көрмесі эколап, экологиялық аймағы шахмат әлемі аймағы робеленд аймағы жас өрендер концерт алаңы сияқты алаңқайларға бөлінген негізгі және екінші беттен осы мақала жөнінде толығырақ оқи аласыздар ортақ қаржы жүйесі керек емес міне осындай тақырыпта біздің тағы бір мақаламызбен таныс болыңыздар қазіргі геосаяси жағдайда қазақстан мен ресей бұрынғыдан да жақындата түсті ресейліктер ішінара қазақстанға қоныс аудара бастауы елімізде жұмыс істейтін еншілес банктердің ауыр дағдарысқа ұшырауы еларалық сауда қатынастардың құбылмалы ауа райындай күрт өзгеруі және ресей билігінің еуразиялық одаққа ортақ қаржы жүйесін құруды ұсынуы осыны байқатады дейді тілшіміз абай аймағамбет толық толығырақ 8 беттегі сараптаманы оқи отырыңыздар мың өліп мың тірілген шаны сірі халқымыз көп қорқытады терең батырады деген нақыл сөзін мағжан жұмабаев алыстан орыс қытай ауыр салмақ жақыннан тыншытпайды қалың қалмақ артында ор алдында көр жан жағы жау дағдарған алаш енді қайда бармақ деп жырлаған қилы заманда қиналғанынан айтқан болар шамасы ұланғайыр жерінің көлемі бойынша дүние жүзінде тоғызыншы орынды ал халқының саны бойынша 64-ші орынды ғана еншілеп отырған қазақстан үшін демография мәселесі соның ішінде ішкі және сыртқы көші қон жайлы қазіргі алмағайып кезеңде аса маңызды екені көз ашық көкірегі ояу адамның бәріне түсінікті толығырақ тоғызыншы беттен әріптесіміз кәрібай мұсырманның мақаласынан оқып ой түйіңіз бүгінге осы келесі шолуымызда аман есен жүздескенше